استديو العوينه يقدم العماري والفنان العوينه أورونجمو ميزيكال خويا العوينه وفي خاطر موسى القرع وناس القرع قرا وتحيه لخويا حمزه هيا عبد السلام وياسين وناس القرا قرا واحد واحد هيا فاتح الحساك ومحمد الحساك وناس العطاويه واه عود عمي خاطر كاع الجماعه حميد الوردي وناس القرا قرا هيا زكريا وناس كرسيكو ومالي ما ماليش ما هانيش ها خالي يا خالي راه الهوا غالي تلونا الخياس وبالوجه ياسر قربناك ما سقتيش عشك وثلاثة بليش تفقعتي ومشيتي وعلاش وليتي وغدروني العذيان وسبسم مدانة ودرناك كليان وصدقتي عيان الطويلة طويلة والقليلة بغاو شي ليلة والفقي بن سالح كل شي صالحه وقتلونا الخياس وبالوجهيات سمي وشفت دموع تطيح يا قلت حب صحيحة ايوه يا وهلي خاطر ناس المغاربة ابني من الالوف بقي صالح وناس القلعة وناس كازا وتحية كاع للجماعة حميد القرقاري واه الوردي وتحية لخويا فتاحة وحبيبته امل وناس سيدلة وناس يوسف وهمالي ما ماليش قال ما هنيش وغادي بدي من الليل وديمني في البال عرس غيبي تصعد وبيتي خطة طبا وقلبي سار هموم وعطسة خمومة وانا بغيتي تعيشي خوتي عيشي إيه. وشدوك بنادم البرزاط يا خص السلاطه شدو صغيبي طحنوه على تصار سبوه وسالت القهاوي وعن عماري بيلانو يا الحباب وما يشوف عذاب ورا تعجبني الكفه يا ولاد يوسف ورا بغيت نخمم يا ترسل عظم امي ايوه آه، قلت لك حنا فات في البنات ايوه ما فينا كنت وينا صايبي شحال تهدد يا شبه ورقد اه راه شبه ورقد يا حيت ولد احمد العمري وليدتك ويشاد ولو خويشاب قرقروقي مسكين وكاع مرقد زين هذيك الله اصبره اصبره وتحيه لخويا احمد محمد السرغيني ايوا وتحيه لخويا حسن وحسن العباسي وناس كازا واقول اخالي اخالي وراه اخالي طريق ولا تسيان وغادي نيشان وانت لا تجيب هبال على بني من لاله وبنيتك زيان تاكل شبان نساه ايوا ومالي ما ماليش نقول ما هانيش تفقعتي ومشيتي وعلاش وليتي ورا من قل صبرو يا ماسي قبرو يا عمري وعمرتك كل يوم تشوف الدل أرى بقيتي تعرش لي تشبعتي طرش ما خدتش من الزين ودربني مسكين وانا حب الاخرى بقلي شد في الطابق امي وطريقتي دي بالطاش ومحطه قدام نعطيو حقي وسلوح ولا نطيح روح وكلمة مصابية يا دوس في الدنيا يا محمد هم هم هم هم انت يا حنا اللي بقات في البناو أيوة. شدوكم بجوج دار من الروج كاينة ومهما دافينا اللي كنت ويناغ ونسوق لك يا علال واش الروج اسمع السقوفة اللي خسروا الشوفة يا امي شربناك ما شقتيش عشكو ثلاثة دويش شينا وطويلة ونقليلة بغاو شي ليلة وبغي التليفون ويكون ايفون هي هي هي هي كون كنتي تبغيني ما تبلوكيني ولله لقلي بعد عتبناه عاد سارت القهاوي وعلى عمري هي باغية العوينة يدير شروينة يا دابا الزمان يدور على اللي مغرور وابني عمير بن شقدال وكاع صحاب الحال هلا بغيتي تعيشي وخوتشي عميرية لا بغيتي نمدير من غربة وتبرانيتا أنا اللي حالو شلالي وكاين اللي دارها بالعاني وقلت لك حنا بقات في البناب والكرشة والنشران وداروا التوانا وانا بعت البلاد طلقتها لولادها حبيبي عرقه ثاني تصدخ الواليد واشدكم ممشوش ضامن الروج وانت بغيتي تعرش لي تسمعتي طرش ارى اللي سكر وتخيا يخلص ضربيه يا العمري والدريه مسعوطه مول طيوطه الله اطريق بني من الليل واشحاب الحال وابقوا فيا العهدات دون عيدات وابقوا فيا العودات وشو مقيودات ورخصة ناس مبنية يا عد من هي يا امي والله اقلبه وهم حياه اصعد اللي ما فيك حالي هذا امي ما وش حال كيدك من الغربة وتبرنيت قالوا مهمة وش حالي وكيف يا من الغربة وتبرنيت وابني عمير بلاد الخيرات وفي المراحل اللي بات ولكن في مضيوم جيبوا العوينة في نهار اليوم جلب الخيرات وفي المراحل اللي سداسة سيدي وابني من البلاد الخيرات وفي المراحل اللي سداسة عمر هي اللي بيتها خدامة هي اللي معيشة لي تامة والشوافة مولات العلامة ترى قبرها في جهنم نهاري بنهار اليوم لله عيشه والحمد وشيه